増えたな西から5人南から5人しつこい奴らだな一体何者だ俺たちは死角だ多くの人を殺した誰に狙われても不思議じゃないそりゃそうだな行くぞ 逃げ場はなくなったようだな 川方の加藤清正様の敵討たせて 安住手を離せ仲間は皆死んだ残されたのは俺とお前だけ絶対に正樹を切って使命を果たすんだこんなところで死ねるか 官兵衛遠路はるばる何をあって参ったこの官兵衛主君清正様を資格に討たれ申したその資格は正行様を最後の標的として狙っておりますもはや豊臣の旗頭となるは正行様を置いて他にはございませぬ正行様のご存念 ぜひとも伺いたく参じた次第わしの存念となわしの存念を知りたいじゃと勘兵衛清正が死角に打たれる時に一体何をしておった 噂の無念じゃしてこのわしの痛みでもある痛みに耐えを勘弁さすればわしの存念もおのずとわかるこの勘弁衛至って部長法ゆえ正行様のお口から申していただかねば計り <laughs> わしは徳川家康めにこの九度山に幽閉蟄居されて10年この正幸は一度として徳川との戦に敗れてはおらん徳川と豊臣との戦いまだ終わってはおらん しかし今や豊臣勢の敗色は明らか勝つ見込みのない戦で家臣を死なせてはならぬとは父上の常々のお言葉息子幸村でさえ我が力を疑っておるわ父上はもののけに疲れてござる こやつは上の甲賀衆頭空女戦を好む者のけよ若殿は我らを快く思ってはくださらぬのでございます私は無駄な戦を望まぬと言っているだけだそのために父上を焚きつけておるのか控えよ雪村 見事じゃ空女殿それが父上のお考えなら拙者これより大阪へ赴いて豊臣家の意向を確かめてまいりますごめん 丈夫かながらしっかりしろ はいつも G が連絡を受けていた場所だきっと誰か使いが来るうん ずみナチうまいぞあずみ強くなったなあずみ 言いたいことがあったんだお前のことが大好きだこの先お前たちに与える使命は全て過酷を極める鋼の心を持って鬼と化すこれが資格の道であるならば んだ者同士安住殺し合え ズミこれが定めだどうした も手に入れてくるお前は不死身だな安住うんありがとう りがとうお待たせよ俺たちはよ人助けが目的だからよな世のため人のためになることをするんだそういうことだそのためにはよまず俺俺たちがよほら生きていかなきゃなんねえだろだからちょいと恵んでくれりゃよあのみんな仲良くなるんだよな 心ばかりの支援がいる有り金残らず置いていけ大将大将ほら大将大将大将ほら大将ほらみんな出せほら出せおい野党に渡す金はないなら腰の大将でも置いていけ二度と使うこともないだろうあっくれよなバカ ちょっと待ったそこを通してくれいい度胸してんな姉ちゃんかわゆいごめんほんとかわゆいないい女だす好き金閣何やってんだ一体 おお銀河君ちょっとみみ見てくれこの女よマジいやここいついい女だいい一緒連れてこうぜな俺たちは世の中のために働くって違ったんだ女なんか仲間になんねえかそうそうそう仲間なれ仲間なれなあ おいおいおいおいやめろ黒の中はいるのでうまくいったぜ おめえは本物の侍みたいなああ銀閣よなななんであんないい女を追っかけなかったんだあの女は強いえ下手すりゃこっちが切られてたほほほ本当か 伊賀の半蔵だ南工房天海様の使いできたあんたたちの噂をいっぱい聞いたすごいんだってな浅野長政に加藤清正お前たちが両名を葬り去ったことで 戦を避けることができたのだよくぞ使命を果たしてくれた礼を言うぞまだ一人残っている真田正幸はお前たちでは真田は打てん何だって真田は怪しき忍びを手勢に引き入れた上野甲賀衆 甲賀流53派のいずれにも属さぬ暗殺専門の荒くれども場合によっては兵を挙げ撃たねばならん戦を避けるために俺たちがいるんじゃないのか正幸は俺たちが撃つ G の命令だ俺たちは使命を果たすそうだ 死んだ仲間のためにもやり遂げる生きて戻れぬぞ G は俺たち10人に仲間同士切り合えと命じた仲間を切って鋼の心を持つ真の資格になれと G の命令ならば仲間でさえも切ってきたんだ 生きて帰ることなど望んではいない分かった使命を果たせ私も一緒に行く 山のことならよく知ってるんだ今正行のいる久土山に半蔵が忍びを放ちその動きを探っている 操る難攻房展開が動いておるらしい鳩が鳴いておりまする正行様徳川の患者どもがこの老いぼれの命を狙ってきたか 今はこの大いた網にいくらの欲があるか生きる力がまだ残っておるかただ確かめておる我ら我ら上野甲賀衆にかかれば大殿様の命を狙うものだと 勢のやつはしゃいでやがる行こうあずみああどうしたナチにそっくりなやつに会ったんだナチに <laughs> その辺の野党だよ銀閣って名だああおいやるんかこれおいこらなんあちょっと待ってすいませんなんだこどもちょっと逃げんなよほら強いやれ そこの六門線のもとに集まってくれたお前らは金もない身寄りもない行くあてもないでも心配するな今日からお前らはこの真田家の家臣だこの六門線がお前らの旗となるお前たちは正行様のお命を狙う刺客どもを討ち 徳川と戦うのだそうすれば真田正幸様よりお前らに給金が出る真田の兵にならんと志す者はこっちへ来い 金閣銀閣腕の立ちそうなやつを選んでおけはっってどんなやつかな頭本気で真田の兵隊になるつもりかい金もらったしよ資格さえ切ればそれでいいんだろ 俺人切ったりするのあんまり好きじゃねえんだよいざとなりゃ銀閣が何とかしてくれるってなあついこの間まで百人斬りだってわめいてたのどこかあるってねえよいやいややばくなったらな逃げりゃいいんだ逃げりゃよいしょああところでよ この間の女俺よこうやって星見ながら女のこと考えてよ必ずまた会えんだよな兄貴会いてんだあの女とおめえだって会いてんだろうがよ俺が 戦で荒れたのかな嫌な雰囲気だああおい銀閣ナチ正行様を狙う資格ってのはこいつらのことかいかにもどうすんだよ銀閣よ ちょっと待ってくれな邪魔立てするなどけかかれ何をする当てと言ってるだろうが気が変わった敵はこいつらだよいしゃ金閣の言う通りにするぞ かかれ Yes. sangka 500円楽しくってっか戦ね親なくしたガどもだ俺が見つけて連れしたんだなお前太ったなお前な泣かなくていいよ よしよしよしよしよしよしよしよしよし遊ぶか遊ぼう遊ぼう遊ぼう遊ぼうよいしょサブロータ兄貴は死んだああ金額 誰じゃそいつら俺の仲間だこんな品のいい面した奴らがお前らの仲間にいるわけがないババ何昔やがるこいつらは死角だ人ぶっ殺してなんぼの奴らだ本当かそんな綺麗な顔して人殺しが仕事か戦をなくすために戦を起こす奴らを切るんだ 戦はなくならん人がいる限り戦をしでかす一番バカを見るのは手先になって利用される奴らだ俺たちのこと言ってんのかよながらやめろ聞いたろこいつは俺たちだけじゃねえ死んだ仲間までバカ呼ばわりしたんだ気に触ったんなら謝る 金閣金持ってきたか悪いことしたんじゃねえだろうなこんなにたくさん持ってきて千代金に黒も白もねいいやつが使えばみんないい金だ米さんあほらこんなにたくさん <laughs> また悪いことしたな ろくな死に方しないよ <laughs> パパが元気だよで女どもが食えてでガキどもが早くでかくなれよ俺たちは満足なんだなあ <laughs> いいよ澤部なんか面白いことやれよいやほっとけそのうち泣き疲れて眠る。 しよう手伝おういらないよいいから早く寝て早く出てってくれ俺たちなんか悪いことでもしたか人殺しの資格なんて大嫌いなんだよこうやって一生懸命子供を育てても いつかあんたみたいなやつに切られちまう俺たちは戦をなくしたいんだこんな親のいない子が増えないように人殺しが随分な言い草だねじゃああんたが切ったやつの子供はどうなるんだ 小杖起きろ安住行こうこいつらとは住む世界が違うんだだから 敵は万願寺におるらしいいよいよ出撃じゃ正行様が兵を挙げ天海を打てば豊臣恩子の大名が立ち上がり再び戦乱の世となるさすれば戦じゃ戦雪村様が大坂へ行かれた今こそ我らが動く時じゃああ楽しみじゃな土蜘蛛 新たな刺客が正行様の命を狙っておるとかその刺客はこの土雲が任せたぞ土雲伊賀の忍びの中にも我らが仲間がおるさて一人もいかさぬ皆殺しじゃ我ら上の甲賀衆の力見せてやるのじゃ こりゃいよいよ戦だな行くぞあずみええねえ私聞きたいことがあるんだけどねえんどうやって弓矢を避けるのはあだって二人とも全然矢に当たらないよ、うん、駆け出しの忍びに教えてやるよ 弓持ってここに立てひふみよいつむななやここで八歩俺の場合八歩だ八歩以上の距離があれば矢は避けられる安住なんて六歩でいいんだぜさあ俺を追ってみろここからん打つのながらをお早く打ってみろ だからすごい矢は意外と遅いただし八本以内じゃ近すぎてよけられない行こう、うん、あないあれが工藤山だあそこに真田昌幸がいるいよいよだな ずみのこと好きなんだずっと二人で旅して何もないの何言ってんだよ安みは俺の妹みたいなもんだじゃあ何とも思ってないんだね好きだよ死んだ仲間もみんな安みのこと好きだったんだだから俺が仲間に代わって安みを守る あすみはあの銀閣ってやつを好きなんだよあずみの本心は銀閣と2人でどこかへ消えちまいたいんだまさか本当はあんただって分かってるんでしょ確かにあいつ 死んだナチにそっくりだそのナチのこと安住は好きだったの安住を銀閣のところに行かせてあげよう俺たちには使命が安住を守りたければこんな危ない使命で危険にさらさないことさ 正幸は私たちだけで金河君真田正幸は工藤山を出た何だと本当だって工藤山もぬけの殻だぞ 悪いがこの目で確かめる俺たちを信じろ使命とやらがそんなに大事かお前には関係ないだろ命がけでそんなことをして誰が喜ぶというんだそうだよどうせ戦はなくならんそうだそうだそうだそんなことより 自分たちが楽しく生きることを考えろう千代みたいにあそこで子供たちと暮らしたいとは思わないかなあずみや俺だってそうしたいだがダメなんだ なななんでだよおいあずみ待てよおみんなも止めろほらあずみ止まれあずみ止まれ止まれあずダメじゃないぞ銀閣についていけ <laughs> 何を言うんだながら地名がまるだ 俺はこれから梢と旅に出るはっきりよ俺は使命なんて真っ平だ今思えば随分と無理をしたがこれではっきりしたよ命がけで報われんことのために仲間を失いいつ襲われるかもわからん敵にびくついて俺の心は晴れることはなかった本気で言ってんのかもちろん本気だよ お前もこれから銀閣と楽しくやっていけ使命なんて忘れてないだから一体どうしたんだ目を覚ませお前こそ目を覚ませよ誰のためかわからん使命のために生きるなんてもう終わりだ俺たちは行くぞさよならだ頼むそんなことを言うなおい銀閣しっかりと渥美のこと守りやがれ それからな二度と俺の前に現れんなながら待ってくれながらの言う通りだ見ろ俺たちを何にもないが毎日を自由に楽しく生きてるんだなあああ 俺は違うんだお前たちとは見たものや触れたものがだから俺に構うな構いてえのなあはいなあはいなあ 止めろよ、はい、止めれ止まれあずみあれでいいんだあいつは銀閣とうまくやっていくあずみも幸せになれるってわけだ銀閣は嘘は言っていない工藤山に真田正幸はおらんだろもし 安住が工藤山に行ったとしてもお抜けの殻その隙に私たちで正行を撃つってわけだそうだ小勢正行を追うぞ道は任せる本当にこっちなのか間違いないよさっきから同じところをぐるぐる回ってるような気がすんだよもう少しで街道に出る そうか急ごうあ だこれ以内で撃てってあんたが教えてくれた昴生おめえ仲間じゃ私は上野甲賀衆の一人幼い頃から伊賀者と共に暮らし信用させ こんな日のために備えてきたのさ天界とその資格を葬ることそれが私の初めての使命使命だと真似すんじゃねえよ 死にたくねえああうわ 啊，啊，没有啊，没。 Nó c 山が開いたつまらな今度会う時は必ず息の根を止めるここに正行なんかいねえって言ったはずだぞ兵隊大勢引き連れて出てったんだ 敵の狙いは紛れもなく我ら正行が工藤山を出たというのか知らせが参りましたもはや一刻の猶予もなりませんここを出て行くというのは資格どもを見捨てることになるなしかし資格どもに構っている余裕はありません 恐れながら天海様をお守りするのが我らの役目見捨てろというのだな天海様安住たちは残念だがもう待つわけにはいかんお前たちの言う通りにしよう 言った通りだろ真田の兵でいっぱいだあの山の向こう側に寺があるはずだ完全に囲まれてるここから先は地獄だお前らはどこかへ行けああ安住俺たちのこと心配してくれてんのかあ気にすんなこうならどこまでもついていくさよしお前ら 人暴れするぞ俺はやたら人が聞いたくなってきたぜワクワクしてきたぞどんと行くぜ油もんが最後に人花咲かせようと張り切ってやがる昔の仲間にお前によく似たやつがいたんだ近くの仲間かああナチって名前だナチ 世の中に似たやつなんていくらでもいるそれでどうなった死んだ俺が殺した何だと行くぞ一同寺戦いました 東の陣整いました、うん、南岸寺の道は塞いだもはや展開は袋のネズミ敵に逃げ道はございませぬいたずらに兵を消耗するよりもここは我らにお任せいただきとうございますうち漏らすでないぞはっ gościu. 死んじまったな銀閣今までよ俺のこと立ててくれてありがとうな。 気持ちいいな金閣おいおい兄貴兄貴わしら クーニョ様遅いぞ土雲資格を打ち漏らしました何どういうことじゃこの資格ただならぬ使い手すでにロッパも亡き者にロッパが撃たれただとなんとロッパ信じられぬこの上は何としても資格を熊本に誘い込み 真空の術かたっぷりとしびれ薬の効いた毒糸とも知らずひとたびその巣に触れれば最後その体はしびれて自由が利きませんだがそれはお前とて同じことクーニョ様が改造よ はこれだけ無念でございますあんたを守るためにみんな死んだ分かってんのか銀閣カバンその通りじゃ ちにはぐれたんだ大丈夫だあいつは仲間の中でも一番すばしっこかったんだきっとどうしたこせいや何でもない 徳川寮への近道を見つけた私が道案内する 変だこの先は敵兵だらけだなんだと ました私の使命ながらはどうしたと聞いているんだ私がやったさあなたあいつあんただけは殺すな 約束守るつもりはないけどね嘘だこの距離じゃあんたは撃てない小嘘だと言ってくれ 私の使命なのさ ついてくるな お前が安住お前たちの草となって働き続けた小杖も死んだ 毒にしびれおったか貴様六ももそれに土雲まで我ら上野甲賀衆をことごとく が聞いたか <laughs> おしまいだねお前も地獄へ落ちるとよい Mm-hmm. <clears throat> 나왔습니다. 安住使命などくだらん俺は使命を果たす世の中に似たやつなんていくらでもいるどうなった ち俺が誰かわかるなナチナチ大丈夫だ 生きていけお前は死ぬな来いよ ませぬ何を言うなぜなぜお前が傷ついたのじゃ戦の夢ここで終わらせてはなりません当たり前じゃ何もかもお前のためじゃお前の喜ぶ顔が見たかったんじゃ。 銀閣銀閣おい銀閣 お前俺の代わりに俺の代わりに死んだというのか 这个。 これより一気に攻めて天開を打つのじゃ 者が向こうからやってくるとはの撃ち取れ 若い娘が死角何故わしの命を狙うのだ戦をなくすためだたわ <laughs> 生徒にはおるか今真田に同盟する者は誰一人おりませんこれはお前には関わりなきこと一人工藤山へ帰っておれ父上このやり方には先がありませぬわからぬのかこれは全てわしのやったことお前には関係ない 天海総長真田殿天海総長これだけの兵を相手にここを切り抜けるおつもりかな我ら敗北したるは明らかだがここで我らが死ねば徳川は黙っ ってはおらん。生きて返すも結果は同じここは互いに腹と腹の決着をつけねばならんわしの大事なものを奪いおった 私はこの娘その若き資格を残してゆかれさすればこの真田正幸お望み通り工藤山に蟄居の身となり二度と徳川に逆らうことはない しいだろそれ集め置いていくのかよなあおかしい しかくどこで死のうと覚悟はできている俺の仲間も皆そうして命を落とした ガを作るためと信じて俺たちは利用されただけかもしらん 正行を切れば望むところだせめてお前に人たちよい誰も手出しするな父上手出しするなこれでよいのだこれは全てわしのやったこと 目殿お引きなされこやつは豊臣の旗頭になるべきお方を次々に葬った資格我が父真田正幸の最後の言葉だせめてその名誉を守らねばならぬ一切手出しをよ我が殿清正様の敵じゃ 官兵衛殿の胸お察し申すしかし命を捨てても守らねばならぬは武士の約束 前と共に歩く道はない